Me llamo Jaime Tellas, tengo 31 años, soy designer, eh, he vivido toda mi vida entre Chile e Israel. Nací en Chile y cuando tuve dos años, entonces mis papás se transfirieron a Israel y a los 10 años volvimos a Chile. Lo que me lega a, a mi país son las personas eh, la forma de ser de las personas. Esa inocencia que de alguna manera tiene Latinoamérica y Chile me da una sensación de tranquilidad. Lo que yo busco en mi diseño es eh, la interacción. Las personas siempre, basta una silla normal, que uno apoye la chaqueta o para conversar con un amigo que uno se apoye en la mesa, que ahí los objetos empiezan a interaccionar eh, con las personas en el modo que las personas necesitan en ese momento. Intento hacer proyectos pensados hasta el final, pero que dan la posibilidad a la persona que, las tiene de completar un proceso y ser participante de, esa creación. Entonces, yo diseño una cosa que yo sé que cada vez puede tener un, final distinto, pero que todos los finales están controlados. Crear objetos que sean imperfectos. La persona ahí tiene que, que pensar cómo completar ese objeto. Pasar un satélite creé el castillo. Me influenció mucho también el, el film El castillo errante. Y es un sueño, un sueño en el que se, habla de lo, que se ve afuera, de lo que se, ve adentro. Ese, ese, mueble, el hecho que no tiene paredes, la distracción entre lo que está guardado y lo que no está guardado, y después dentro del mismo castillo hay otros hay módulos, otros volúmenes eh, en, los que, los que se pueden guardar más cosas adentro. quizá eh, son más privadas todavía, pero todavía se ven. Entonces, las cosas que se van a poner se mueble también se convierten en parte del diseño. Y me gusta mucho la interacción de, también a, nivel gráfico, de, las líneas, de, este castillo que hice, una cosa un poco mágica, el inicio de algo, algo nuevo, que vamos a tener la posibilidad de crear, de presentar algo chileno, es muy interesante. Yo creo que tenemos una cultura muy, muy rica que se mezcla con la cultura folclórica del país y latinoamericana. Y todo eso da fruto a cosas que, la gente no ha visto todavía. Totalmente diversa a lo que se ve en Europa. Siendo chilenos, le da una atención mayor a las personas para saber, para descubrir eh, qué cosa está pasando en Chile.